¿Qué es la probabilidad? Explicación investigada. Wikipedia lo relaciona con ocurrencia. La Bowling Green State University hace lo propio con incertidumbre en el resultado de un evento. Y ambos dan la idea de que se trata de una medida numérica. En conjunto, podemos afirmar que la probabilidad es una medida numérica que permite saber la ocurrencia de un evento útil cuando su aparición es incierta o aleatoria.